Jacuña, jacuñacuera paraguayba. Anibé, masai, botovere cobe, ja, ni masai, jasenguba, sire. nivel emasai, mandu jamu, ayapú. Epetan de rogape, ja, ewero mandú, Ranhassaimaran do Teteo. Toicorico Cunhaneta Paraguai.